Face shield po, face shield. Suot nyo po, suot nyo. Dapat binabantayan ng ano yun eh. Eh, gabi lang siya nagbabantay, gabi lang. Nilipod pa. Boss, susunod ha. Ah, ano kayo? Susunod kayo sa amin, ho? Pasensya na nga po. Kasi nga... Oo, kasi binabaliwalaan nyo kami. Hindi ka ako, tatabi nga ako Ang layo ng tabi mo. Dapat dito ka tatabi. Pinagsasabihan ka namin na maayos, eh. Ano, saka, saka kanina, magkakakilala nyo. Hindi nyo naman sinisita mga ganyan. Uy, kakilala namin yun. Labas ka doon. Iba si ikaw, wala eh. Ikaw susunod ka. Basta susunod ka. Wala ka pa kailan. Namili mo yan ah. lang. <laughs>